Maka seorang yang beriman adalah ukuran kebaikan. Ia telah menghiasi hatinya dengan keimanan, dengan ketawakalan, ketergantungan, kecintaan, harapan, khasyah, takut, bersandar hanya kepada Allah. Dia menghiasi dengan nilai-nilai keimanan di dalam hatinya. Ini adalah sifat kebaikan pada seorang muslim dan muslimah. Wanita yang beriman di dalam hatinya penuh dengan cahaya-cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jenis amalan-amalan hati. Iya. Dia senantiasa bergantung, bersandar, cinta, berharap, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian setelah itu Allah juga akan melihat ila a'malikum kepada amalan perbuatan kalian. Di sini isyarat amalan perbuatan dalam wujud ketakwaan seorang muslim dan muslimah. Bagaimana dia bertakwa dan mewujudkan amalan-amalan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang secara garis besar amalan tersebut hendaklah dilandasi dengan keikhlasan dan semata di atas petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ukuran baik tidaknya amalan. Ketika dia ikhlas dan sesuai sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah amalan yang terbaik, amalan yang termulia. Maka muslimah yang terbaik dengan ketakwaannya dia senantiasa ikhlas dalam beribadah. Apakah ibadah terkait dengan hak-hak Allah Dia ikhlas Ibadah terkait dengan hak-hak suami Dia ikhlas Ibadah terkait dengan hak orang tua Dia berbakti kepada orang tua Dia ikhlas Di dalam baktinya kepada orang tuanya Dan hak-hak ibadah-ibadah yang lainnya terkait dengan Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Dan juga Ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barulah dikatakan sebagai amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ukuran ketakwaan seorang muslim dan muslimah. Dan secara khusus bagi seorang muslimah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah-perintah yang khusus yang tertuju bagi mereka orang-orang yang beriman dari kalangan muslimah. Dan ini banyak disebutkan di antaranya. Dia tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk dia memakai hijab, iya. Dia menutup aurat. Maka ini adalah kewajiban seorang muslimah. Sebagai bentuk manifestasi dari ketakwaan, dia wajib untuk menutup auratnya. Untuk menjadi muslim yang terbaik adalah dengan menjaga auratnya. Dia tidak tampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Iya. Dan ini perintah adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adana ayurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima Wahai Nabi Allah berfirman kepada Nabi kita wahai Nabi Qul katakanlah perintah ini katakanlah li azwajik kepada istri-istrimu kemudian banatik kemudian putri-putrimu wanisa'il mu'minin kemudian wanita-wanita orang-orang yang beriman wanita-wanitanya orang-orang yang beriman apa yang harus disampaikan adalah yudnina 'alaihinna min jalabibihin agar mereka hendaklah menurunkan dari atas tubuh mereka kain-kain jilbab mereka ya kain-kain jilbab jalabib datang dalam bentuk kata jamak pada konteks ayat menunjukkan dia menurunkan kain-kain jilbab yang telah teranggap syar'i menutup dari tubuhnya dan sini kewajiban ya suatu perkara yang wajib yang dituntut pada setiap muslimah untuk dia takwa ya tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah hak yang pertama dari hak Allah Subhanahu wa taala dari hak-hak yang harus dia amalkan adalah hak Allah di antaranya adalah perintah untuk menutup auratnya. Nah, untuk menjaga hijabnya. Dan perintah ini kebaikannya untuk wanita itu sendiri. Perintah untuk dia menurunkan kain jilbab di atas tubuhnya adalah untuk kebaikan bagi wanita itu sendiri. Apa kebaikan yang akan dia dapatkan? Dalika adana ayyurafna fala yu'dain. Yang demikian itu akan membuat mereka wanita tersebut lebih mudah di baik-baik sehingga dikenal dengan kebaikan, kesolehan, ketakwaannya sebagai wanita yang terhormat, fala yu'zain, maka mereka tidak akan diganggu oleh manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Ya. Ini adalah penjagaan dari Allah. Ketika hamba menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah pun akan menjaga hamba tersebut ihfazillaha yahfazka. Kata Nabi saw nasihat kepada keponakannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Nabi nasihatkan kepada keponakannya ihfazillah jagalah batasan-batasan Allah jagalah hak-hak Allah maka yahfazka maka Allah pula akan menjagamu dan kalau ini kita kaitkan dengan pembahasan kita seorang wanita muslimah yang menjaga hak Allah dalam hal dia tunduk dengan perintah Allah ketika Allah memerintahkan untuk memakai kain jilbab memakai pakaian yang syar'i agar dia menutup aurat iya maka dia telah menjaga batasan-batasan agama Allah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga wanita ini akan terjaga kehormatannya terjaga harga dirinya ya berbeda kalau dia mengumbar aurat dia menampakkan di tengah manusia di laki-laki yang asing di kerumunan orang dia mengumbar auratnya menampakkan keindahan tubuhnya tentunya dia tidak akan dipandang sebagai wanita terhormat dia akan mudah dipermainkan dia akan mudah diganggu maka Allah tidak menjaga wanita itu kenapa karena dia sendiri tidak menjaga hak Allah dia sendiri tidak menjaga batasan, tidak menjaga harga dirinya untuk tunduk kepada perintah memakai jilbab yang Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran sendiri. Ya, maka ini harus disadari. Kebaikan muslimah ketika dia tunduk menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan secara khusus pula disebutkan perintah ini dari perintah untuk menjaga harga diri mereka dan menjaga keindahan yang ada pada mereka Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 31 ya ini sifat muslimah yang terbaik ketika dia mengamalkan kandungan dari surah An-Nur ayat 31 dalam penjagaan aurat dalam penjagaan dirinya kehormatan dirinya dengan memakai hijab yang syar'i dan beramal di atas amalan-amalan yang terbaik Allah berfirman wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ya Allah berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu kepada yang khusus mu'minat kepada wanita yang beriman katakan perintah ini Perintah Allah yaghdudna min absarihinna agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Agar mereka menundukkan mata-mata mereka dari melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Ini penjagaan apa? Sebagai penjagaan harga diri. Penjagaan kehormatan bagi wanita itu sendiri. Iya. Wa yahfadna furujahunna dan hendaklah wanita tersebut menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Yahfadna dia menjaga harga-harga diri mereka. Dan di sini sebagaimana yang tadi disebutkan, siapa yang menjaga hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Di antara hak Allah yang harus dijaga secara khusus bagi kaum muslimah adalah dia menjaga kehormatan-kehormatan dirinya. Nah, sungguh syar Islam syariat yang telah mengangkat harkat derajat martabat seorang wanita berbeda dengan keadaan sebelum adanya Islam sebelum adanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah wanita adalah sesuatu yang sangat rendah di mata manusia Ia sampai orang-orang Arab pun ketika diberikan anak perempuan mereka merasa hina dengan kehadiran seorang wanita di tengah keluarganya menunjukkan karena mereka menilai rendah kalau memiliki anak perempuan akibatnya dari sifat kejahilian mereka mereka membunuh anak-anak perempuan yang lahir di tengah keluarganya karena menganggap rendah wanita itu sifat jahiliyah maka datanglah cahaya Islam cahaya yang mulia, cahaya yang suci ini mengangkat kesucian kaum muslimah, mengangkat derajat kehormatan kaum muslimah. Mereka adalah orang yang hendaknya dimuliakan. Mereka adalah orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat-syariat penjagaan kepada mereka agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki kemuliaan dan kehormatan di atas cahaya Islam dan sinilah kemuliaan Islam. Muslimah, wanita muslimah, hendaklah bangga dengan syiar-syiar Islam yang ada pada dirinya. Dia bangga dengan syiar hijab. Ia, Wanita muslimah, bangga dengan menutup aurat. Wanita muslimah, bangga dengan kehormatan dirinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan hal tersebut. Iya wala yubdina zinatahunna kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan janganlah mereka para wanita menampakkan zinatahunna jangan menampakkan perhiasannya illa ma dhahara minha kecuali pakaian dari luar yang nampak artinya apa perhiasan wanita itu harus tertutup yang nampak hanyalah pakaian luar dan perhiasan terbaik para wanita adalah auratnya yang harus dia tutup. Pakaian yang luar itulah yang hanya dilihat illa ma dhahara minha kecuali yang nampak darinya dari pakaian luarnya yang telah menutupi auratnya, menutupi keindahannya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia memakai jilbab. Nah, dan juga pada lanjutan ayat ini, pada surah An-Nur ayat 31 wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ini makna makna dari menutup perhiasan wanita dan yang nampak hanyalah pakaian luar adalah apa lanjutan ayat apa ayatnya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ya kain khimar khumurihinna ala juyubihinna di atas tubuh mereka iya menutup kain kerudung di atas tubuh mereka ini menunjukkan dia harus menutup zinatahunna dia harus menutup perhiasan yang dia miliki nah ini makna dari sifat kaum muslimah di dalam dia menjaga hijab menjaga auratnya untuk dia tidak nampakkan kepada laki-laki asing. Iya. Ini adalah suatu perintah yang wajib, bukan perkara yang sunnah, bukan perkara yang mubah, tapi wajib. Fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Jangan disangka kalau sebagian muslimah sudah pakai jilbab, oh saya gugur kewajibannya. Tidak ya. Tapi ini adalah kewajiban yang sifatnya apa? fardu ain seperti salat lima waktu seperti puasa Ramadan iya wajib pada setiap individu-individu kaum muslimah untuk menutup aurat jangan dipandang yang menutup aurat itu saja iya yang ustazah-ustazah saja iya orang-orang solehannya saja tidak semua wajib untuk menutup aurat sepanjang dia mengaku beriman mengaku sebagai wanita muslimah maka dia punya kewajiban untuk tunduk kepada perintah Allah di antaranya yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31 ini. Iya. <clears throat> Kenapa? Karena wanita ini harus disifati dengan sifat iffah. Dia harus berhias dengan sifat iffah. Apa itu iffah? Kehormatan diri. Penjagaan harga diri. Iya wanita afifah wanita yang terhormat wanita yang menjaga harga dirinya wanita yang menjaga kehormatan dirinya dengan cara dia bertakwa kepada Allah tunduk kepada perintahnya diantaranya dia wajib menutup auratnya ini sifat muslimah yang terbaik yang harus dia menghiasi dirinya nah kemudian dari sifat yang lainnya, dari sifat muslimah <clears throat> yang terbaik adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Adinah As-Sadafi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah beliau mengatakan khairu nisaikum sebaik-baik dari wanita kalian al-wadudul waludul al-muwatiyatu wal muwasiyah idza taqina Allah sebaik-baik wanita kalian adalah wanita yang bersifat dengan sifat al-wadud yang penyayang yang sifatnya dia memiliki sifat wud mawaddah dia sayang kepada keluarganya, dia sayang kepada pasangannya, dia sayang kepada anak-anaknya. Ini sifat kebaikan pada seorang wanita. Sifatnya penyayang. Iya. Penuh dengan kasih sayang. Maka disebutkan dari gambaran kasih sayang pada hamba-hamba Allah itu ada pada seorang wanita. Nah, sifat kasih sayang terbesar pada manusia itu ada pada wanita. Nah, maka sangat banyak di dalam hadis disebutkan tentang bagaimana kasih sayang seorang ibu misalkan. Kasih sayang seorang wanita terhadap anak-anaknya. Nah, ini sifat al-wadud. Yang kedua, al-walud. Al-walud disebutkan makna al-walud dalam syarah Jami' As-Saghir adalah yang kathiratul wiladah. Al-Walud yang banyak melahirkan alias subur. Dia subur untuk bisa melahirkan generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan dia memiliki sifat ini? Dia termasuk muslimah yang terbaik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada para lelaki untuk mencari pasangan yang memiliki sifat subur. Tazawwajul walud Ya, nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Karena apa? Fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena saya kata Nabi akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Tentunya dengan banyaknya umat Nabi Muhammad itu karena banyaknya wanita-wanita muslimah yang melahirkan. Ya. Terlahir generasi anak-anak putra-putri kaum muslimin. Sehingga semakin banyak jumlah umat Nabi Muhammad SAW Dengan itulah Nabi berbangga pada hari kiamat dengan banyaknya pengikutnya Banyaknya umatnya Iya Kemudian sifat yang ketiga dalam hadis ini Al-Muwatiyah Al-Muwasiyah Al-Muwatiyah Al-Muwasiyah Kata Syekh Penyarang, pengarang syarah jami' as sagir Al-muwafaqah lizawj. Wanita ini adalah wanita yang memiliki kesepemahaman dengan suaminya. Memiliki pemahaman yang sama. Muwafaqah seia sekata. Serasi dengan suaminya. Tidak mudah berselisih. Tidak mudah bertengkar. Tidak mudah cekcok dengan suaminya. Dia senantiasa tunduk taat kepada suaminya pada perkara-perkara yang membawa kebaikan bukan perkara-perkara dosa kalau dosa wajib untuk diselisihi kalau pelanggaran syariat seorang wanita wajib untuk menyelisihi suami tapi sepanjang kebaikan bukan dosa bukan maksiat justru adalah perkara ketaatan maka wajib bagi seorang istri seorang wanita memiliki sifat apa muasiyah muasiyah muatiyah yakni muwafaqah lizauj dia sentiasa sepakat seia serasi dengan suaminya ya ini kekhususan bagi muslimah yang telah berkeluarga ya kekhususan muslimah bagi yang telah memiliki pasangan enam adalah untuk senantiasa sepaham dengan suaminya di antara contoh yang disebutkan dari kisah wanita muslimah yang terbaik adalah contoh dari istri Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, disebutkan di dalam Tabaqat Al-Hanabilah kitab yang mengumpulkan tentang imam-imam tabaqat generasi madhab Hanabilah. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengisahkan tentang istrinya. Tentang pasangannya yang bernama Ummu Saleh. Ummu Iya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Aqamat Ummu Saleh ma'i 20 sana." Fama ikhtalaftu ana wa hiya fi kalimah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Ummu Saleh telah hidup bersama saya Ishrina Sanah selama 20 tahun hidup berdampingan dalam membina keluarganya bersama Imam Ahmad rahimahullah Ummu Saleh 20 tahun hidup bersama Imam Ahmad kata suami Imam Ahmad famakhtalaftu ana wa fi kalimatin saya dan dia tidak pernah berselisih walaupun dalam satu kalimat fi kalimah dalam satu kalimat pun ya ini gambaran bagaimana keserasian antara suami istri ya dari contoh istri Imam Ahmad rahimahullahu taala ya wa rahimahullahu taala ummu salih tidak pernah berselisih dengan suaminya Imam Ahmad rahimahullahu selama 20 tahun hidup berdampingan tak pernah ada kalimat yang menyelisihi suaminya dalam perkara kebaikan ya dalam perkara ma'ruf tentunya nah ini dari contoh contoh sifat-sifat kebaikan pada seorang muslimah yang disebutkan dalam hadis tadi al-muwasiyah al-muwatiyah kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam yakni maknanya yang sepakat sepaham dengan suaminya Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza Allah." Ya, apabila mereka para wanita tersebut senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ha, ini tadi sifat yang telah kita sebutkan dari sifat muslimah yang terbaik dengan ketakwaan. Jadi sifat wanita yang bertakwa adalah sifat kebaikan dengan dia takut tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintahnya mengharapkan surganya dan dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala berkata Imam Abdullah sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang sifat ketakwaan pada seorang wanita adalah ibadah yang terbaik yang dengannya wanita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Ma ta'abbadatillahu imra'atan. Ma ta'abbadatillaha imra'atun bimisli taqwallah wa luzumiha fi baitiha." Tidaklah seorang wanita beribadah kepada Allah yang lebih mulia, lebih besar daripada ibadah takwa Allah, ketakwaannya kepada Allah dan luzumiha fi baitiha dan dia senantiasa beribadah melazimi rumahnya melazimi rumahnya apa maknanya artinya ibadah terbaik dari wanita kepada Allah adalah takwa pertama kali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kata Nabi idzattaqina Allah jika wanita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka adalah wanita yang terbaik khairun nisaikum sebaik-baik wanita kalian apabila dia bertakwa iya kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu waluzumiha fi baitiha dan dia melazimi berdiam di rumahnya eh, di sini adalah makna penjagaan harga diri penjagaan kehormatannya untuk dia senantiasa menutup dirinya. Nah, perintah ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang dikatakan oleh sahabat ini Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu Taalaanhu itu sejalan dengan Al-Qur'an Karim tentang perintah wanita agar dia lebih banyak di rumah. Ya, lebih banyak berdiam di rumah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Wa qarna fi buyutikunna dan berdiamlah kalian wahai para wanita di dalam rumah-rumah kalian. Ya. Ini perintah. Ini perintah hukumnya apa? Hukumnya wajib kewajiban bagi wanita asalnya adalah banyak berdiam di rumah. Itu asalnya. Nah. Adapun ketika dia ada keinginan untuk keluar, maka dilihat apa keperluannya untuk keluar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal jika dia ingin keluar beribadah untuk menuju masjid, menegakkan solat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan tuntunan kepada wanita kebolehan keluar ke rumah ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna wal yakhrujna tafilat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian wahai para suami, wahai para lelaki, Jangan kalian melarang ima Allah, hamba-hamba Allah yang perempuan, jangan kalian larang untuk menuju masjid Allah, untuk menuju masjid-masjid Allah. Ya. Jangan kalian larang. Tapi lanjutan hadis perhatikan. Di sini perizinan perizinan kepada para wanita untuk keluar dari rumah dalam makna dia keluar untuk beribadah, ada keperluan ibadah untuk berjamaah di masjid dengan syarat ada catatannya namun buyutuhunna khairul lahunna tapi hendaklah dia ketahui sesungguhnya buyutuhunna rumah-rumah mereka itu khairul lahunna itu lebih baik bagi mereka jadi nabi bilang nabi yang bilang sendiri kepada wanita rumah itu khairul lahunna lebih baik bagi mereka untuk menegakkan solat. Kenapa? Dengan solatnya wanita di rumah itu lebih terjaga. Lebih tertutup. Lebih apa? Menjaga harga dirinya. Tidak sering keluar. Nah, ini menunjukkan bahasanya Islam memang menjaga para wanita. Menjaga dengan penjagaan yang terbaik bagi para wanita agar mereka menjadi wanita yang terhormat terjaga kehormatannya dengan senantiasa melazimi rumahnya. Kalaupun dia ke masjid dengan izin suaminya. Namun hendaklah dipahami rumah lebih baik bagi mereka beribadah. Iya. Dan jelasnya kemudian lanjutan berikutnya kata Nabi, wal yakhrujina tafilat dan hendaklah mereka keluar ketika harus keluar menuju masjid hendaklah keluar tanpa memakai parfum. Tanpa memakai apa? pewangi. Iya. Parfum yang membuat orang mencium bau wewangian dari tubuhnya, dari pakaiannya. Maka terlarang. Terlarang bagi seorang wanita keluar dan di sini dalam makna keluar menuju ibadah, keluar menuju masjid. Terlarang baginya untuk memakai parfum wewangian. Apabila ini pada masjid, terlarang untuk memakai wewangian padahal mereka dalam konteks untuk beribadah, tentunya pada perkara-perkara yang lainnya keluar pada perkara-perkara yang lainnya dari kebutuhan-kebutuhan wanita lebih terlarang untuk memakai apa? Memakai wangian. Iya, lebih terlarang untuk memakai wangian demi penjagaan kehormatan mereka sendiri karena ini tuntunan dari Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sifat muslimah yang terbaik itu senantiasa lebih banyak berdiam di rumahnya. Lebih banyak berdiam menjaga harga dirinya di rumah. Makanya dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan gadis-gadis pingitan. Ya. Gadis-gadis yang dipingit didiamkan di rumah dijaga kehormatannya, sifat rasa malunya terjaga. Nah, dan di masa-masa dahulu, orang-orang tua kita terdahulu itu punya sifat seperti ini pula. Mereka punya rasa malu pada anak-anak wanita-wanita mereka ketika diganggu oleh laki-laki. Ya. Sebagaimana yang saya pernah dapatkan dari cerita ustaz kita bahwasanya di masa dahulu orang tua ketika ada laki-laki lewat depan rumahnya, ya, untuk mengincar, mencari tahu anak gadisnya, itu bapaknya langsung keluar. Langsung keluar untuk memburu laki-laki itu. Karena apa? Penjagaan rasa malu. Ya, masih ada istilahnya sirikna. Ya, itu dulu orang-orang Bugis, orang-orang Makassar itu sangat menjaga dulu. Namun ber, bertambah zaman kemajuan ini, Allah musta'an ternyata makin menipis. Ya, budaya rasa malu ini pada kaum muslimin. 6. Mulai terkikis tapi siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dia akan terus berada di atas kehormatan, penjagaan harga dirinya ketika dia semakin tunduk kepada perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang untuk memakai iya. wewangian. Kemudian dari sifat muslimah yang terbaik mereka sendiri, juga apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika dia berusaha ya. untuk menjaga Kemudian dari sifat muslimah harga dirinya dalam bentuk merendahkan suaranya apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an paling wasallam terlarang untuk memanggil ketika dia berusaha untuk tidak menunjukkan dari sifat dan menunjukkan suaranya merendahkan laki-laki asing yang bisa merendah fitnah terhadap dirinya suara fitnah bagi tidak laki-laki yang berbicarakan suaranya dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Zahar ayat 32 fala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa ya ini ukuran ketentuan bagi muslimah. Muslimah yang terbaik adalah kata Allah, janganlah mereka melembutkan suaranya, merendahkan, melembutkan suaranya kepada laki-laki asing. Sehingga fayatama alladhi fi qalbihi marad, sehingga berkeinginanlah Berkeinginanlah orang-orang laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit ingin mengganggu wanita tersebut yang melembutkan suaranya di depannya. Ya. Jadi ini larangan pada wanita muslimah untuk tidak apa? Untuk tidak menampakkan kelembutan di hadapan laki-laki asing. Nah, berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah, makna ayat ini ya, janganlah laki-laki tersebut yang dibicarai oleh perempuan Janganlah dibicarai dengan suara yang lembut seperti pembicaraan seorang istri kepada suami. Nah, tidak boleh seorang perempuan merendahkan, melembutkan suaranya kepada al-ajanib, kepada laki-laki asing. La tukhatibul mar'a al-ajanib kama tukhatib zawjaha. Kata Imam Kathir, janganlah seorang wanita berbicara kepada laki-laki sebagaimana dia berbicara kepada suaminya harus ada perbedaan antara seorang wanita berbicara kepada suami itu harus lembut ya adapun kepada laki-laki yang lain yang bukan mahromnya atau laki-laki asing maka tentunya ada perbedaan yang dituntut adalah jangan dia merendahkan melembutkan suaranya agar tidak timbul fitnah pada dirinya ini semua bahagian dari penjagaan harga diri penjagaan kehormatan diri pada seorang muslimah yang tunduk kepada aturan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi wanita muslimah yang terbaik. 6. Ini di antara pembahasan kita yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun di sana masih banyak sifat-sifat kaum muslimah yang harusnya kita berhias dengannya. Ya, saya cuma bisa arahkan untuk kita membuka surah Al-Ahzab ayat 35. Di situ ada 10 sifat. Ya. Al-Ahzab 35 ada 10 sifat dari kebaikan seorang muslimah. Walaupun itu juga disebutkan bagi seorang muslim karena disebutkan bergandengan antara laki-laki dan perempuan bersifat dengan 10 sifat yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Nah, semoga bisa dipelajari di rumah dari apa yang telah kita sampaikan wallahu taala alam subhanahu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh